Los pueblos del sur tucumano amanecen como tantos días. La sirena del ingenio llama al trabajo. El colectivo lleva temprano a los trabajadores de Grafa. Nadie sospecha que a partir de entonces, una escuela ya no será más una escuela. Una finca no será más una finca. Un ingenio no será más un ingenio. 3.000 soldados llegan hasta Famaillá, Caspichango, Santa Lucía, Nueva Baviera, la Fronterita y otros lugares del sur tucumano. Instalan bases militares, se establece el toque de queda y se declara el estado de sitio. Así da comienzo el operativo Independencia. El 5 de mayo de 2016 tendrá lugar un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad en Tucumán, con 270 víctimas, 20 imputados y más de 1.500 testigos citados, será el juicio más grande de la provincia. primera vez se juzgarán hechos ocurridos en democracia, antes de marzo de 1976. El operativo de independencia tuvo como particularidad que eh, fue una ocupación militar. En ningún otro lugar del país se produjo una ocupación territorial tan amplia y de tanta duración como la que hubo en Tucumán. O sea, prácticamente eso a nivel de las poblaciones en las que eh, se asentaron distintas unidades, distintas eh, unidades del ejército, de gendarmería, de la Policía Federal, tuvo un efecto devastador sobre la sociabilidad de esos pueblos. Había de todo, como en todas las cosas, ¿no? Y claro, y uno aprendió a modular las cosas, a buscar la forma de, si es posible, de pasar desapercibido. Fue muy malo, feo, porque estabas condicionado a salir a la calle, este, te vigilaban, vos no podías recibir visitas, o si venían visitas tenían que hacer registrar en la base. Eh, qué cantidad eran, por cuántos días. Y si no te registraban ni salían a hacer X ese día, tenías problemas. El enemigo para ellos está confundido con la población, entonces hay que conseguir información para determinar que, eh, quién es enemigo y quién no lo es. Ese conseguir información eh, fue en concreto, o sea, la concreta realización de ese plan, de ese reglamento fue crear lugares de reunión de detenidos, como lo llamaron, ellos y como lo llamaron los reglamentos, donde se reunían a personas para torturarlas y extraerles información que permitiera llegar a otras personas para formar parte del mismo proceso. estaba sentada en la galería, de inteligencia y te sacaba. Si había una mosca que volaba, te venía y te sacaba. A qué hora de la noche no le importaba, no, no, un movimiento raro que ellos venían, te sacaba. Y de esas veces paliza. Paliza, tortura y todo. Después salieron los dos de ellos, que ni los conozco, y ese es lo único que te puedo decir que yo no les miraba la cara. ¿Estaban con la cara descubierta? Sí, ellos estaban con la cara descubierta, pero yo no le miraba la cara. ¿Porque tenías miedo? Miedo, eh, miedo, este, porque me amenazaban todo el tiempo por el recorrido de las manos del, cuerpo. Este, en uno de ellos este, me aprisionaron los pechos eh, para que yo diga que, era que era un nervio. Desde decía, no, le digo, usted está equivocado, está muy equivocado. Nosotros sostenemos que estos son crímenes ontológicos, es decir, que las personas son perseguidas por lo que son y no por algo que hicieron, digamos, así se le busca a la persona en total. ¿Y quiénes eran esas personas? Básicamente, en líneas generales, la mayoría eran dos personas que pertenecían al movimiento sindical, principalmente dentro del movimiento sindical, con todavía mayor eh, notoriedad eh, al movimiento sindicalista azucarero, del obreros de, de la industria azucarera, y, también a otras manifestaciones de, sindicalismo, pero básicamente ser el blanco, y por otro lado de la Universidad Nacional de Tucumán. De las 270 víctimas del juicio operativo Independencia, el 42% eran obreros y jornaleros del interior de la provincia y sus familiares directos, el 15% dirigentes sindicales y gremiales, el 8% comerciantes y personas de oficio del interior de la provincia, otro 8% eran empleados públicos, el 5% profesionales independientes, el 4% estudiantes universitarios, el 2% militantes de partidos políticos de izquierda, y solo el 7% tenía alguna vinculación con el PRT-ERP e o con Montoneros. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas dan un golpe de Estado y la Junta de Comandantes se hace cargo del gobierno. A partir de ese momento, el plan represivo practicado durante el operativo Independencia en Tucumán se pone en marcha en todo el territorio nacional, de manera sistemática y organizada.